Música 思い出せしないようで年を取った現状に浸たてたんだよ踊れぶっ作戦で不思議な合図立てて行こうか今日も戦争だ立ち向かって しぼんだ雨おろしなのかな 駆け抜けた選んだ今日は平凡で崩れそうになる日々さ昨日も今日も延長戦大人だって臆病な今になってなんとなく気づけたみたいだよ回る世界のイデア枯れる太陽炎天下陽炎が揺らいだ忘れないでさ進もうもどかしさに何度だ 夢に見てた戻らないさとある世界へ僕たちでだよう思出して終わったって秘密基地も冒険もあの日に迷い込んだ話のこともひとりぼっちが集まった子供たちの作戦がまた今日